Fui convidado para uma tarde em Amazônia Não pude ir, Larissa foi no meu lugar Toda assustada começou a me falar Que lá na Amazônia as coisas fogem do lugar quando vi aquilo fiquei assustado Falando que no mundo nós temos que cuidar Mas ela falava, mas eu me assustava Não sabia que as coisas poderiam piorar Pega a planta e muda, planta muda e vem. Passa um regador e chama mais alguém. Pega a planta muda, planta muda e vem. Eu plantei uma das mudas, mas ainda falta muitas. Vai chamar mais alguém. Ó, oh, Bill, olha só essa bagunça. Imagine quanto país está sofrendo. A cada dia o ambiente é degradado e a nossa fauna também está morrendo. Ô Larissa, vê se larga de frescura. Tem muito mato pra tudo que é lado. Não se preocupe com a tal preservação, mato nasce fácil, não tem preocupação. Pega planta muda, planta muda e vem, faz um dois, chama mais alguém. Pega planta muda, planta muda e vem, mantém mais as mudas.